Ξύπνα. Ε. Ξύπνα. Τι θες. Μιχάλη, ξύπνα. Ξύπνα, Μιχάλη. Ξύπνα. Ξύπνα. Ξύπνα. Ξύπνα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Τι είναι αυτό. Ναι, τι είναι αυτό. Τι είναι. Ποια είναι η Μαρία δουλειά. Ποια είναι η Μαρία δουλειά. Ποια είναι αυτή. Ξύπνα. Ξύπνα. Ε. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι. Έλα, έλα. Τι είναι αυτή. Ποια λυπάσαι ρε! Ποια λυπάσαι! Ποια τι είναι η Ποια είναι η δουλειά! Πλάκα είναι, πλάκα. Ποια είναι την πλάκα, δεν είναι! Δεν είναι!